Ek hoop jy het jou koffie reg en uh, ek het vir myself gou 'n bietjie gaan 'n lekker koffie brou en uh, so oomblikie breek gevat en is gereed laat ons ons laaste sessie. Sjoe, my hart trek sommer so met 'n punt dat uh, ons ook al aan die einde van hierdie reis van ons is saam met Handelinge. O ja, ek wil jou gou ietsie wys. Ekskuus, ek gaan gou die kamera hierso so 'n bietjie draai of my iPad op wat ek opneem want uh, my ou twee katte kom lê altyd hier as ek praat of baie kere. Nou kyk, hier lê hulle twee. Hallo mense. Daar's hy. So oetheid. Nou ja, in elk geval. Dit is ehm um, kat kat was dag. En ehm um, dis ons ou twee katte 17 en 15 jaar oud. So dit help nou nie as ek praat met uh, ons ou kat Kattie, sy is 100% doof, maar nog vol lewe. En die jong ene wat 15 is, Chino, sy ehm um, sy is nou weer 'n bietjie blind. Sy is bysiende. So hier is my twee katte onder die klank van die Here se woord. Ons is by Paulus se gevangenskap in Caesarea Maritima. Ons het gesien aan die einde van Handelinge 24 hoe die goewerneurskap wissel. Felix word vervang deur Porcius Festus en um, binne 3 dae, Handelinge 25, dat hy daar is, is hy Jerusalem toe, ehm um, die goewerneur om sy beheer daar te gaan bevestig. Onthou um, Palestina was um, uh, in daai tyd en met name Judea 'n uh, eh, Romeinse um, onder Romeinse beheer en dit was 'n militêre provinsie wat direk deur die keiser bestuur is. Maar die keiser het 'n praefectus of 'n goewerneur gebruik en hierdie ouens het die al die mag gehad. Ons ken nou vir Pontius Pilatus en nou het ons vir Felix en vir Festus as goewerneurs en nou is hy daar in Jerusalem en daai Jode het 'n langtermyn gee. Onmiddellik wil hulle die ding teen Paulus verder vat. Dit sal meer as 2 plus jaar. En ehm um, dan is Paulus daar as uh, as fes as as Festus in Caesarea is vers 7 word Paulus aangekla en dan wil Festus hoor of hy Paulus in Jerusalem kan verhoor en dan dan verloor Paulus dit, dan sê hy hy beroep hom op die keiser. Ehm um, en dit is die reg van 'n Romeinse burger om dit te doen. Ja, dit is nie altyd so eenvoudig gewees nie, maar partykeer was dit. En nou kan jy as finale reg voor die keiser verskyn en Festus erken dit en hy sê vir hom vers 12 jy kan nou na die keiser toe gaan. Dit moet in Rome gebeur. En dan, in daardie tyd het um, koning Agrippa vers 13 en Bernice daar kom kuier in Caesarea Maritima. Nou dit was ook maar weer 'n politieke ding. Nou jy onthou Herodes die Grote. In wiese tyd ons Here Jesus gebore is, Matteus 1, wat die kindertjies wou doodmaak. Na Herodes se dood het sy ryk vanaand of sy tussen sy drie seuns verdeel. Hulle het so droog gemaak dat die Romeine um, hulle net afgedank het, net Herodes Agrippa oorgelaat het as min of meer die prins van Galilea en nog 'n gebied. Jy onthou terwyl Jesus op aarde is, han ehm um, Johannes uh, probeer weer Lukas 13 vers, uh, wil Herodes Antipas vir Jesus sien. Hy is die ou wat Johannes die Doper, jy onthou al daai storie van die onthoofding, In Lukas 23 is Herodes Agrippa en Pontius Pilatus saam daar vir die Paasfees en dan sien Jesus uiteindelik vir Herodes Antipas as hy dood is en so voort dan vat die Romeine maar weer die gebied oor. Ons het gesien Handelinge 12 vir 'n kort tyd ehm um, tussen die jaar 41 en 44 word Herodes Agrippa koning van ehm um, hierdie hele gebied gee die Romeine dit weer. Maar dis Claudius. Hy was vriende met Herodes Agrippa en dan gee hy vir hom sommer die hele Palestina. Lekker korrup. Ons gee nie net vir jou 'n kontrak nie, ons gee sommer vir jou 'n land. Ja, korrup. In elk geval. En nou is dit sy seun, so dis die agterkleinkind nou van Herodes die Grote. Dis hierdie Herodes Agrippa die 2de. As ek reg onthou het hy groot geword daar in Rome in die huis van Claudius die keiser En hy was ook later vriende met Nero wat uh, wat nou die nuwe keiser geword het. Jy onthou die Romeinse keisers, kom ons dink net geweer keiser Augustus wat geregeer het tot van 37 voor tot 14 na Christus, eers Julius Caesar, dan uh Augustus, dan keiser Tiberius. Ehm um, wie se tyd Jesus optree. Uh hy ehm um, hy sterf, ek dink hy word vermoor 37 tot 41 is dit Gaius Caligula, dan van 41 tot 54 keizer Claudius, hy word opgevolg deur Nero van 54 tot 68 na Christus. Dan het jy vinnig drie keisers, Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus wat Jerusalem kom beleer, kry die dinge weer onder beheer. Hy word die groot keiser en sy seun Titus volg hom dan op as keizer nie. Hierdie einste Titus wat later die keizer word in Rome, wat Jerusalem beleer en vernietig in jaar 70, hy en Bernice na wie hier verwys word, die suster van Herodes Agrippa, het 'n lekker verhouding gehad, 'n slegte verhouding. Maar omdat sy 'n Jood was, daar was soveel antisemitisme daai tyd in uh, Rome dat hy uiteindelik die verhouding met haar moes verbreek. So hier's 'n hele klomp die al die rings was aan die een geskakel en terloop sê dit vir jou hoe histories die boekhandeling is. Ek sê aldag vir um, vir nie gelowiges en agnostisie en ki. Ja, ons kan al hierdie ouens ek bedoel <laughs> hulle is goed gedokumenteer. En hierdie Herodes Agrippa en Bernice wat nou wat nou hier vers 13 saamkom. Daar was allerlei stories, maar dit was sy suster dat hulle in bloedskande saamgeleef het. Ons weet nie, maar hoe dit ook al sy, Dit lyk daarom nie heeltemal so nie, maar daar is sterk roemers gewees. Uh en nou kom hy maar oor want ehm um, Nero en eers vroeër Claudius het vir hom nou 'n groter landgebied gegee. So hy het nou 'n hele deel daar rondom huidige ehm um, Caesarea Maritima, nee, nie Caesarea Maritima nie, Caesarea Philippi, daai gebied het eh uh, was sy koninkryk. Nou kom hy bietjie kuier vir die goewerneur en dan sê hy luister 'n bietjie na Paulus. Hulle het nou hierdie groot aanklaer. En hy vra 'n bietjie raad by die koning. En dan sê Agrippa vir Festus, laat Paulus bietjie kom. Handelinge 25 vers 22. Na reël hulle 'n uh, eh, wie's wie. Al die manne met die groot geld en die dik chequeboeke kom om te kom luister. Die generaals, die vooraanstaande inwoners. <laughs> Die Here maak vir Paulus 'n deur oop. Dan word hy ingebring Eh, vers 24. En ehm um, want ons Handelinge 26 Paulus se verdediging. So, onthou jy, wat het ons van van daar van Handelinge 20 se kant af as Paulus in Jerusalem aankom, moet hy hom eers as te ware by die vroeë kerk verdedig by die Jerusalem gemeente, dan voor daai daai woedende skare by die tempel. Dan uh, Handelinge 22 dan voor die Joodse raad moet hy praat, dan moet hy hom voor Felix verdedig as daai ouens kom, dan voor Festus, nou voor Agrippa. Maar hierdie is nie 'n verhoor nie. Hy van die ander was verhore. Hierdie is 'n hm, bring nou daai snaakse ou wat hier in die tronk is wat hom op die keiser beroep het, waarvoor die Jode so kwaad is, al 3 3 jaar seker amper in die tronk sit. En dan het ons Paulus se uh, tweede autobiografiese deur Lukas se oë vertelling van hoe hy tot bekering gekom het. Ehm um, hy sê vir Agrippa vers 6 Handelinge 26. Ek staan tereg wat ek my hoop gefestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het. Oor hierdie hoop word ek beskuldig. Waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat God dooies kan opwek? vers 9, ek het self gedink dat ek alles my vermoë doen teen die naam van Jesus. En uh, dan vertel hy terwyl hy op reis was, vers 12, dis nou Paulus, het hy helder lig oor dag gesien, op die grond neergeval en 'n stem in Hebreëus gehoor wat sê Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou hoor hy ook, ek is Jesus van Nasaret. Paulus het opgestaan Paulus het gehoor God sal hom beskerm vers 17 teen die Jode en hy sal na die nie-Joodse nasies toe gaan en jy sal hulle oë moet oopmaak uh sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur om my te glo sal hulle sondes vergewe word en dees word hulle deel van die volk van God. Vreesloos preek Paulus die evangelie van Jesus Christus voor die wêreldse wies wie. -wie. <laughs> hier is van die is die heel belangrikste ouens in daardie gebied, die konings, die die goewerneur, die koning, die hooggeplaastes en Paulus sit die evangelie boem in hulle gesig neer. Jesus Christus. En dis na 3 jaar se tronkstraf, as hy so helder en so sterk in sy geloof soos kan kom. En dan sê Paulus hy was nie ongehoorsaam nie vers 19. Hy was Damaskus toe, hy was Jerusalem toe, toe die Jode hom aangeval, En nou staan hy hier tot vandag toe, omdat God hom tot vandag toe bewaar het. Hm. Al het die ouens gesê hulle gaan Paulus vang, sê Paulus. Onthou jy? Uh waaroor ons net nou gepraat het. Almal het geprofeteer Paulus gaan gevang word. Nou sê Paulus, ja, so wat, maar ek is nog in God se diens. Kyk net hoeveel deure het God nou vir my oopgemaak. Al wat jy kan sê, jy is veilig. Wat ek kan sê, ek is in die hart van God se wil. Hm. Sjoe. Sjoe. Ja daar sit al die ou al die anders wat geprofeteer het en hulle is nou weg en hulle is nou veilig en hulle is nou behoue. En hier staan Paulus. Wie onthou ons vandag? Nie daai profete wat voorspel het hulle gaan Paulus vang nie. Ons onthou Paulus wat in die leeu se bek instap, 'n held van die Here. En wat voor hierdie koning staan en <laughs> die lig van Christus weerkaats en skyn. En daarom verkondig ek wat die Here sê. Vers 23 die Christus moes ly en hy sou aan Jode en aan heidenasies die lig bring. En Nero trek Festus los en hy sê jy's mal man, jou geleerdheid maak jou mal. <laughs> Ja. nou hoe voel jy nou as die hoof van die land dit vir jou sê? Is nie sommer net 'n 'n 'n Facebook ouetjie wat vir jou sê is in jou kop af nie. Dis nou die goewerneur. Paulus sê ek's nie mal nie. Ek praat onder die leiding van die Heilige Gees. En almal wat die Gees verstaan sal weet dis die waarheid. Jy moet laat die gees jou oë oopmaak, goewerneur. Ehm um, en die koning weet dit. Koning Agrippa weet jy glo. Hier vat Paulus 'n lekker vet een op hom. Hy konfronteer hom vers 27. Hierdie is vir my wonderlike teks. Kom koning Agrippa, hierdie is nie net inligting nie. Hierdie is nie net 'n lekker vertoning. Paulus, die groot geleerde, is op vertoning in die hele dorp kom bietjie vertoning kyk hoe die koning en hierdie man debatteer nie. TV debat en dan stem ons soos met die presidentsverkiesings, dan stem ons wie het gewen nie. Meneer die eh, onderhoudvoerder, jy moet tot bekering kom. Jy moet glo en ek weet daar's in jou hart geloof. Dan sê hy, "Ha, dink jy dis nogal vers op baie al bespreek is vers 28." Retories vra Agrippa, "Dink jy jy kan op hierdie een oomblik hierdie thin slicing my 'n Christen maak deur vir my net so hierdie paar dinge te vertel?" En dan sê Paulus, "Hm, wat gou gaan gebeur of langer vat. Ek bid dat God nie net vir u nie, dan kyk Paulus so na almal, maar almal wat hier sit, ehm uh, dat hulle sal word soos ek sonder die boeye. Hm, is hierdie nie van die mooiste verse in Handelinge nie. Paulus staan in ketangs. Maar sy evangelie is nie in ketangs nie, waar skryf hy dit? Een van sy gevangenskapbriewe. En en en ek bid, koning, En ek gee nie om of jy hoef nie nou 'n altaarkol. Ek gaan nie 'n altaarkol kan maak nie. En en en jy hoef ook nie vandag tot bekering kom nie, maar dat jy tot bekering moet kom. Ha, <laughs> want ek onthou 'n Amerikaanse vriend het vir my eendag gesê oor evangelisasie, it's not the number of conversions, it's the number of conversations. Hoe meer conversations jy oor die Here kan hê, hoe meer skep jy daai oop baan vir die Heilige Gees. En ek bid, maar ek bid nie vir julle verboeie nie. Is dit nie mooi nie? Dis die getuienis van 'n man wat in Handelinge 21 gesê het: "Wil julle my hart sag maak? Wil julle my keer om my werk te doen?" Wat dink jy sou gebeur het as Paulus net daar in Caesarea Maratima gebly het? Wel, hy's nou ook daar, maar dis daar waar Agabus geprofeteer het, maar dan was hy veilig daar by Filippus hulle. As hy maar net daar gebly het en maar net elke Sondag gepreek het of net 'n Bybelskool soos ek gehou het. Maar die hoogste risiko vir jou en vir my is uh om te hoop dat uh, die opname werk en dat ons eintyd kyk maar Paulus sit sy lewe in gevaar. Maar dis hoe God se wil werk. Daarom kan ek sien dat dat Lukas vir ons wil sê dit is God se wil. Wanneer manne en vroue in moeilike plekke is en nogtans opstaan vir die Here. En dit lê gegaan. Ja wel, ek kan niemand dwing om te glo nie en ek hoef op nie. En uh, ek ek verstaan wat iemand bedoel en jy moet ook hoor hoe my hart klink. Iemand het eendag vir my gevra, "Stefan, hoeveel mense het jy al ehm um, gered?" Sê ek niemand nie. Ek kan niemand red nie. Maar vra vir my, hoeveel gesprekke het ek al oor Christus gehou? Vra vir my, hoeveel preke het ek al oor Christus gehou? Wel, ek hou nie telling nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Ek weet nie hoeveel keer ek al gepreek nie. Ek hou nie boek van my boeke wat ek skryf en alles nie nie 'n probleem as ander mense dit doen nie, maar ek wil tog nou nie heeldag daaroor sit en sê weet jy hoeveel boeke het Stefan al geskryf van wa wa nie. Nou nou dink ek um, dit maak saak, dis vir die Here. Maar die een ding wat ek weet, Christus red. Ek kan nie mense red nie. Ek kan niemand dwing om te glo nie. Ek kan niemand forceer om te glo nie. En uh maar ek weet een ding, ek ken die Here wat opgestaan het en wat lewe. O, hy verander harte. Maar hy sê gaan jy en wees my getuie soos Paulus. En dan is Paulus op die groot see reis na Rome. Wat 'n aangrypende reis. Lukas doen baie moeite om die detail van hierdie see reis Handelinge 27 vir ons te beskryf. En ek het al 'n paar keer hieroor gepreek want dit lê vir my 'n stuk diep teologie hierin. Eerstens um, maak Lukas baie moeite om regtig dit noukeurig te beskryf wat vir my net iets vertel van die noukeurigheid van God se woord. Ek ek wil dit oor en oor sê. Ja, verseker moet jy die evangelie glo. Maar die evangelie waar uh, waaraan ek vashou is nie 'n mitologiese godsdiens nie. Ek meen, as jy nou enige ander godsdiens in die wêreld van kyk deur alle eeue, dis mitologie. Dis die gode wat doer en daar is. Wanneer God hom openbaar, openbaar hy hom in die geskiedenis. Die God van die Bybel, die lewende God, is die God van die geskiedenis. In die Ou Testament kan jy sy geskiedenis met sy volk in die regte geskiedenis volg. Saam met die Egiptenare, saam met die Babiloniërs, saam met um, in die tyd van die Babiloniese ryk, ons kan al daardie geskiedenis dateer. Ek meen, as uh, Jeremia optree, kan ons sien hy wie is die laaste 5 konings onder wie hy optree. Ons weet van Joachim, ons kan hom precies dateer. Wanneer is dit? 609 tot 598 voor Christus. Ons weet van hom. As daar verwijs word na Sedekia, ons weet, um, as, as Joachim val en Joachim om opvolg, net een paar maanden, dan neem Sedekia oor. Hy is die laaste koning tot 587. Uh, eh, Joachim is sy, sy name staan in die anale van Babylonische manuscripte. So, uh, is nie 'n spring in die donker nie. Ons kan al hierdie ouens, hoekom mag ek vir jou so 'n bietjie aan die geskiedenis verbind elke keer. En nou as hy Rome toe reis, is dit presies hoe tipiese skeepvaarte gelyk het. Dis goed gedokumenteer in die antieke wêreld. En soos hulle nou reis, ehm um, op pad Rome toe, dis 'n handelsskip waarop hulle vir Paulus, hulle sit saam met Romeinse soldate. Hoor ons dat hulle so vers 7 Handelinge 27 Kreta langs Knidus, Salmone, en is eintlik naby die stad Lasia en wat baie tyd verloor Handelinge 27:9 dit word gevaarlik dis winter in die Romeinse ryk het skepe ophou vaar hierso teen middel Oktober einde Oktober as ek reg onthou ehm um, ons weet ek as ek reg onthou ek het jare terug 'n stuk navorsing gelees oor Romeinse skepe nou probeer ek onthou maar as ek reg onthou het meer as die helfte van die koringskepe gesink En van die skepe was groot, hulle kon 1000 ton koring hou, reken baie mense. Um, so die skepe het gesink, het eh, was gevaarlik. En uh, Paulus sê dit, vers 9 en 10. 9 en 10. Paulus <laughs> is een gevangene, maar Paulus is ook die man van die Heere aan boord. Ek sê vir julle, daar gaan levensverlies kom, moenie vaar nie. Die Romeinse offisier het egter meer waarde vers 11 aan die kaptein aan die kaptein en eienaar van die skip as aan Paulus geheg. Die hawe was nie geskik nie vir oorwintering, hulle wou Phoenix bereik om te oorwinter. En nou word daar vertel van hierdie reuse storm vanaf vers 13 in groot detail. Die suidewind wat hulle tot oor die kus van Kreta gebring het en toe draai die wind van die land af noordoos die Oraculion wind dit is 'n baie beroemde berig te vind en daar is die skip van koers af. En so hoor ons word die skip gedryf en uh nadat die matrose um die skip probeer vasmaak het sodat die skip nie op sandbanke loop nie, het die dryf as anker laat sak vers 17. En die volgende dag vers 18 het die skip se vrag oorboord begin gooi. Vers 19 die toerusting vers 20 daar lank het die son nie meer geskyn nie. Dis haglike lewensgevaarlike omstandighede, 'n reuse skip dobber. Vers 21, hulle vers 20, hulle het moed opgegee om te bly lewe. Vers 21, hulle het nie meer geëet nie. En toe gaan staan Paulus tussen hulle. Nou moet jy hoor. Ja. Manne, julle moes na my geluister het, dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Wat se ramp het Paulus aanvanklik gesê gaan kom? Onthou jy vers 10? Lewensverlies. Maar selfs in hierdie omstandighede vers 22. Hou moed, niemand sal sy lewe verloor nie. Verlede nag het daar 'n engel verskyn van die God aan wie ek behoort en dien. En hy het vir my gesê Paulus moenie bang wees nie. Jy moet nog voor die keiser verskyn en hoor nou terwyl hy van jou spaar God en sy goedheid die lewe van almal saam met jou op hierdie skip en dit sal net so gebeur ons sal ernstig strand Kan jy dit glo? Aanvanklik. Aanvanklik sê Paulus, mense gaan sterf. Maar weet jy wat? God is die redder God. God se planne is nie in sement nie, hy's nie Zeus nie. Dis nie hierdie ding van wat baie Christene sê wat moet gebeur sal gebeur, daar's 'n doel met alles, jou streepie is getrek, God het alles vooruit beplan. O, hy het 'n plan, maar sy plan is om te red. En as sy kind op die boot is, gaan hy die boot red. Kan nie weer hoor. God red die boot as die man van God aan boord is. God red Potifar se huis. Waar is dit Genesis 37 as Josef in die huis is eintlik al in Genesis 39. God red daar nie einde as ek reg onthou Genesis 39 die tronk as Josef in die tronk beland, seën uit die tronk. Net soos Paulus lei Josef onregverdig, sit hy van waar oud is Josef toe in die tronkplant 18, sit hy vir 13 jaar onregverdig in die tronk, maar God is in die tronk by Josef. Hy seën die tronk omdat die man van die Here in die tronk is. Hy red die boot omdat Paulus aan boord is. Ons het die bootstorie van Jona dat God hierdie profeet afboord moet kry, né? Jona 1 om die boot te red, maar dis nou 'n ander storie. Maar wanneer die mense binne God se wil aan boord is, En dit is God se wil. En daarom red God hoeveel mense? O ja, 276. Hoe weet ek dit? Tek sê dit vers 37. 276 mense deur een man. En nou moet jy my reg hoor, want dit gaan verkeerdlik. Maar baie ons emigreer ter wille van hulle veiligheid of bedank by 'n werk ter wille van 'n veiligheid geen probleem met immigrasie nie. Ons het amper 5 jaar van ons lewens al te saam in die buiteland gebly ek en my familie. Ons het alles bymekaar tel. Maar veiligheid is 'n is 'n is 'n eier wat nie die Nuwe Testament se goedkeuring dra nie. En uh dis my vreemd dat Christene baie keer pad gee ter wille van die veiligheid in plaas van aan boord bly want God kan ander mense red en jy sal in die hemel eendag sien hoeveel mense gered is omdat jy aan boord in die huis, by die werk, in die land was. O, jy moet asseblief in die buiteland wees as jy 'n roeping het om daar te wees. Maar veiligheid, uh -uh, ons het al daaroor gepraat. Dis nie 'n roeping nie. Jy word nie geroep vir veiligheid nie, jy word geroep om vir die Here te lewe. Daarom hou moed manne. Maar soos wat dit mag gaan steur nie maar die soldate hulle nie en die matrose nie. Nou hoor jy hoe hulle probeer om hulle self te red. Paulus sê hulle moenie na 14 dae wat hulle so dobber. So die feit dat die Here 'n profesie gee, Paulus laat praat, beteken nie alles is ewe skielik maklik nie. Paulus sê vir hulle na 14 dae, vers 33, nou moet julle eet. En dan breek hy die brood, dank God en begin eet. Dis amper soos 'n ete van die Here, dit laat ons dink aan Handelinge 2, die vroeë kerk het van huis tot huis die brood gebreek, onthou jy? Handelinge 2 daarvan af vers 41, Handelinge 4 vanaf vers 32. Jesus wat saam die mense van Emmaus brood breek, Jesus wat saam sy disippels in Lukas 24 eet, Paulus breek die brood, dank God en uh, sê vir God dankie. En almal skep moed en die skip loop te pletter. Niemand ehm um, ehm um, word ehm um, uh, doodgemaak nie. Die soldate wil dit eers doen dan uh, uh, om die gevangenes dood te maak en hulle is bang om ontsnap. Paulus sê nee. En uh, die ouens wat swem, swem uit en die ander ouens plank op planke uit. En dan is hulle daar op die eiland Malta. So daar hoe naby. Ja, ek kan nie onthou nie, so 100 km. O nee, is dit so? Ek weet nie. Nee, is nie so ver nie, maar van die kus van Sicilië af. Eiland Malta. Nie 'n reuse eiland nie. En daar is 'n uh, ontvang die ou uh, ou koning, hulle baie goed Publius sy naam. En daar sit hulle almal om 'n vuur, 'n slang pik Paulus, hy skud die hand af en dan dink jy ons, "O, oh, die gode het gekom om hom te straf." Want soos meeste mense in die antieke wêreld oorsaak gevolg, as iets slegs met jou gebeur, moes jy iets slegs gedoen het. So nou sê daar ons nee, maar daai man is 'n gevangene. En nou het hy probeer ontsnap en nou stuur die gode 'n slang. Paulus kom niks oor nie vers handeling 28 vers 5 en 6 en uiteindelik gaan hy na Publius toe, hy bid vir hom en hulle bring die evangelie en dan as die winter verby is, klim hulle op die Dioscuri, 'n nuwe boot, vers 11. Alexandreinse skip wat ook daar oorwinter het. En dan word die roete baie mooi vertel hoe Paulus daar so al opgaan teen die kus, uiteindelik op die eh, Romeinse groot pad, die Via Ignatia beland en uh, dan al die pad tot in Rome. En teen hierdie tyd is Paulus 'n redelike bekende. Ag en hy word dan as 'n publieke figuur amper deur die Christene of 'n bekende deur die groep Christene daar in Rome wat al redelik groot is. Onthou Priscilla en Aquila was daar. Jy lees mos nie eintlik van 1 Korintiërs 16 hoe Paulus uh of van die Romeine brief, ekskuus Romeine 16 wanneer hy die Romeine brief daar uit Korinthe skryf, dan stuur hy groete vir al daai mense wat hy in Rome ken. Dis so mooi. Romeine 16 daai eerste klompie verse. En Priscilla en Aquila staan almal eh, ontvang hom. En dan word Paulus onder huisarrest aangehou, Handelinge 28 vers 16. Ehm uh, hy het 'n soldaat wat hom bewaak en daar's daar twee gesprekke met die Joodse mense. Nou ons weet dat ehm um, onthou jy ons het vroeër gesien in Handelinge 18 het keiser Claudius toe hy nog keiser was die Jode uit Rome uit verbied as gevolg van 'n sekere Christus. Toe het ek gesê ons vermoed dit was 'n uh, eh, verwysing na Christus, maar dat uh, Jode verbann is uit die stad. Uh na die tyd het hulle weer teruggekeer, uh Priscilla en Aquila ons vermoed eh, daar's bewyse van tot 5 sinagoges van die Jode in die eerste eeu in Rome. Party geleerdes reken daar was so sowat 20000. Rome was die hoofstad van die antieke wêreld, die sentrum van die wêreld. Uh dit was die hoofkwartier van die Romeinse keiser. Hy daar bly op uh, in Rome. Rome was die beheersentrum en uh, vir Paulus die droom om daar uit te kom Jy kan maar gaan lees in die Romeine brief hoe hy skrywe uh, vir die Romeine, hoe dit sy plan was om nog altyd by hulle uit te kom. Hy vertel in Romeine 15 dat hy met net eers, ek eh, sies toch, dit was in die jaar 57, hy met net eers Rieslem toe gaan, om hierdie geld wat hy ingesamel het, vir hulle af te lever, vir die christene in Judea. Nou onthou jy, ons het ons gesien, uit vervest is gesê, waar is het vir Felix, handelinge 24 vers 17, het gesê, ek het um, Jerusalem toe gekom om almoese vir my volk af te lewer. Dis presies daai gebeure wat ons gelees het in Handelinge 21 toe hy by Jakobus en die uh Jerusalem gemeente was. Paulus het al hierdie geld wat hy vir 10 jaar ingesamel het, hierdie kollekte vir hulle gebring. En uh toe sy nogtans gevang. Uh en uh ons weet nie eintlik wat gebeur het met daai kollekte se geld nie. Uh Lukas vertel nie hoe die Jerusalem gemeente nou uh, Polomakisie gemaak het nie maar dat het baie geld was, het ons mos nou eintlik kan ons aflei uit al die medewerkers wat saam met Paulus Jerusalem toe is net om daarom hy geld se veiligheid te waarborg wat Paulus van Galasiërs 2 af by al die gemeentes ingesamel het om Jerusalem te help. En uh toe word Paulus gevang en nou sit ehm um, wat 4 jaar later, is waarschijnlijk nu rondom het jaar 60 na Christus. 57, jaar 57 wordt hij gevangen. Hij wordt Caesarea Maratima toegeneem, hij verschijnt voor Felix Festus, beroep om die keizer, als op een skipreek. Waarom het Paulus, wat te leven? Genees die Publius daar op die eiland Malta, stap al die pad op, kom in Rome aan en sy droom wordt waar. Hy het sekke hoeveel keer vir die Heere gebid, ek moet in Rome komen. Hy vertel in die begin van die Romeine brief, Romeine 1, is my so aangrypend, hy sê eh, van die Romeine hulle geloof, hy was nog nooit daar nie, het so ver bekend geword. En hy weet, hy wil na hulle toe kom, om vir hulle een charisma, een genadegave te gee. Maar hy weet, hy sal by hulle ook ontvang. Jo, en dit het my baie geinspireer in my leven. Want ek moet maar baie preek en baie gee, dis maar waarvoor die Heere my geroep het. En uh, die vorige 17 jaar moet ek maar elke Sondag van my lewe gepreek het in nou <laughs> in lockdown en hier in nuwe tyd selfs nog meer. En eh, ek ek moet baie baie gee en op 'n dag toe lees ek Romeine 1 te sê die Here Stefan <laughs> deur daai teks hoor ek dit. Jy moet ook ontvang. So by elke gemeente, by elke geleentheid waar ek praat, uh, het ek 'n klein geskenk en ook nou wat ek in die Here se naam moet oorhandig. Maar die vreugde om ook te ontvang. Ek praat nie van geld nie, ek praat van Christene wat bid. Wat sê die Here het deur sy gees met hulle gepraat? Eh, nuwe dinge wat ek leer by ander Christene. Nou so tussendeur net in koffietyd toe ek gou gaan koffie maak het, ek het letterlik net gou so 10 minute gebreek. Kyk ek gou na my selfoon en ek het um, ek het so 'n rubriek in die beeld wat ek nou al vir oor die 16 jaar maandag tot donderdag en saterdag so 'n stukkie skrywe. <laughs> 'n wonderlike rubriek vir myself. Ek dank die Here elke dag. En ek het net vandag hierdie is nou 'n Saterdag dat ek opneem, wanneer jy dit kyk gaan dit nou 'n ander tyd wees. Het ek ehm, 'n um, stukkie geskryf hier in die begin van Oktober maand oor die grootste evangelis in Japan in die beeld Johann Sebastian Bach waarskynlik. Ek het ook in 'n boek daaroor geskryf dat dit my aangegryp toe ek dit gelees het van eh, Simon Uwonetou, uh, wat gewerk het vir United Press International wat agtergekom het hoeveel Japaneese kom tot bekering en almal luister na Bach se musiek. En meer as 250 jaar na sy dood, wanneer Bach dood 1750, is hy die grootste evangelis in Japan. Lyk dit vir ons. En ek het dit nou in die beeld laat geplaas 'n stukkie die boek uitgetrek en dit herskryf. En uh kry ek die mooiste tekste van mense wat sê en vir my stukke van Bach se musiek aanstuur. Ehm um, en wat net sê, "Sjoe, dit het hulle geloof so opgebou dat 'n mens ja, ja, net deur jou presence op 'n boot, Paulus, kan mense gered word. 250 plus amper 300 jaar na jou dood kan God nog jou gebruik. Kan hy nog jou getuienis gebruik? <clears throat> En dis wat Paulus wat ek geleer het by Paulus, nooit gee nie, net nie. 'n Christen ontvang ook die genadegawes wat die Here vir ander gegee het. Nou sy in sy geliefde Rome vir wie hy hierdie super Romeine brief geskryf het. Hierdie fantastiese 16 hoofstukke wat wat as te ware die die die evangelie van Paulus so uitrol waar Paulus vir die Romeine vertel en hulle het dit nou al gelees gehad want dit is waarskynlik geskrywe net voor sy voor sy lang reis daarna eh, Jerusalem toe waar hy gevang is daar terwyl hy oorwinter het in Korinthe waar hy vir hulle vertel het, hy skaam hom nie oor die evangelie nie, Romeine 1. Dit is 'n krag van God tot redding. Vir eerste vir die Jood en ook vir die Griek, nie in rangorde nie, maar in volgorde. Dan vertel hy in Romeine 1 vers 17 tot daarby hoofstuk 3 vers 20 dat God baie kwaad is. Hoekom? Alles wat hy oor homself bekend gemaak het, kon mense ontdek. Romeine 1 vers 17 tot wat se Maar wat maak mense? Toe kies hulle om vir God te sê dankie maar nee dankie. Toe stel hulle in die plek van die ware God hulle eie afgode. Nou vertel Paulus 3 keer in Romeine 1 dat God hulle oorgegee het aan homself. En in Romeine 2 vertel hy van die Jode wat dink, "Wag, hulle die wet," dan sê Paulus, "Né, julle die wet wet help niks. Besnydenis help niks." Romeine 2, Romeine 3. Dit help niks later in Romeine 4 het die besnydenis enige genut? Vat hy vir Abraham? Nee nee, Abraham het eers geglo en toe het God vir hom die beloftes gegee. So Paulus vertel dat Jode nie gered kan word deur die wet en die besnydenis nie. Maar dan sê hy in Romeine 3 vers 1 tot 20 alle mense het gesondig, almal het ontaard, almal het afgedwaal. En dan sê evangelie Romeine 3 vers 21 tot 27. God het nou vir Christus as 'n loskoop, as 'n soenoffer gegee in ons plek, sodat elkeen wat glo gered kan word. En verduidelik hy hoekom het nie deur Abraham kan kry nie in Romeine 4 en in Romeine 5 tot 8 bars die nuwe lewe soos 'n blom wat oopgaan en sy volheid oop. Uh, waar Paulus in Romeine 5 vers 1 sê ons het dan nou vrede uh met God deur ons Here Jesus Christus. Maar verduidelik hy van hoe hierdie vrede, hierdie Shalom gekom het. Hy sê vroeër was ons sondaars wat hy noem so 'n klompie kenmerke in Romeine 5 daar by vers 9, 10 en 11. Ons was dood in ons sonde, ons was sondaars, ons was goddeloos en ons was swak. Vier dinge as ek reg onthou. Ons was sondaars, goddeloos, is dood en swak. En toe het Christus op die regte tyd vir goddeloses gesterf. En nou is ons deel van hierdie nuwe Adam, Romeine 5, né? Daar vanaf vers 11 verder tot die einde van hoofstuk 5. Vertel hy vir die Romeine deel van hierdie nuwe Christus. Tweede Adam. Eerste Adam bring dood en oordeel en en en, en oor in straf. Nuwe Adam, vryheid, voorspoed in God se oë, die nuwe lewe. En dan in Romeine 6, ons wat dood is, wat saam met Christus gekruisig is, hoe kan ons nog in sonde lewe? Ons is dood, ons is gekruisig daarvoor. Ons is saam met Jesus in sy dood ingedoop, begin Paulus Romeine 6 daar by vers tot by vers 11 al die pad deur 14 jy moet nou dood jy moet jouself hierdie liggaam jou ledemate is Christus se moet jouself dood beskou jy kan nie meer vir sonde gebruik nie soos hy in Romeine 7 sê hy sê die een ding wat die wet moet jou doen as jy die wet navolg die wet maak sonde meer dis heilig maar die wet help nie maak sonde meer die wet maak eintlik hierdie sondige begeertes los dis nogal 'n skokkende ding hy sê want die wet kan nie hierdie ledemate van jou onder beheer kry nie Daarom sê hy ek ellendige mens. Hy sê as ek die wet se roete vat, gaan ek net aanhou sonde doen. Wie kan my hiervan verlos? Romeine 7 daai heel aan die einde, Christus. En daarom Romeine 8 vers 1, uh, eh, daar's geen oordeel meer vir die wat in Christus Jesus is nie. En daai groot Romeine 8, een van die superkanon ontplof hoofstukke oor die Heilige Gees wat ons nou nie meer slawe maak nie, maar kinders van God wat in ons harte uitroep Abba Vader soos later ook in Galasiërs 4. Sjoe, na die slot van Romeine 8 vers 31 tot 39. Wie kan ons aankla? Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf. Hy's aan die regterhand. Hy pleit vir ons. En uh, nou is ek oortuig, nie hoogte, diepte, gevare, naaktheid, swaard, magte, kragte kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. En dan uiteindelik in Romeine 9 tot 11 worstel Paulus met 'n straal sy uitverkiesing. Paulus sê um, ek spreek om vervloek te word, sê hy. Net hy Moses wat dit ooit sê in die Bybel. As God my broers en susters kar het. En dan wonder hy, hoe kan dit wees dat Israel nie glo nie, maar dan besef hy daar was nog altyd 'n uitverkiesingslyn. Nie almal in Israel is ware Israeliete nie. Daar's nog altyd net hierdie klein uitverkiesingslyn. En dan Romeine 10, maar maar geloof is dit waaroor dit gaan. Jy hoef nie op te klim hemel toe om God te soek nie of af te klim na die doodryk nie. Geloof is so naby soos om met jou mond te bely en met jou hart te glo Christus is uit die dood opgewek en jy sal gered word. Romeine 11 vertel Paulus vir die ouens in Rome, ehm um, net gou onthou, hy sê julle julle moet onthou julle nie Jode. Dis omdat die Jode ophou glo het, hulle wat eintlik die wilde ag die, die die die die ware boom van God is, dat julle soos 'n wilde olyftak ingeënt is. Maar God kan julle ook weer afhaal as julle te vol van julleself is. Maar kan daar nog iets gebeur met Israel? God het nie sy beloftes vergeet nie, al gaan hy nou na die nuwe Jode toe. Al is Israel nie net per se die uitverkorenes nie, sal God hom nie afskryf nie. Daarom, daai moeilike wat sit Romeine 11:23, so sal die hele Israel gered word. Eh uh, dan bedoel Paulus weer 'n klein oorblyfsel. Eh uh, Paulus te hoop dat hulle tog sal bekeer. En dan in Romeine 12 tot 15 voor sy groot groete hoofstuk in 16. Skryf hy oor die nuwe lewe. Ons sal self Romeine 12:1 en 2 moet gee as lewende heilige offers vir God. In Romeine 12 eh, vers 9 tot aan die einde dat ons moet goed doen, nie kwaad met kwaad vergeld nie. Uh, ons by die nederiges moet skaar, uh, nie woede moet hê nie, ons vyande vuur hooi van skaamte moet maak. Owerhede moet respekteer Romeine 13. Die hele vraag oor sterkes en swakkes in Romeine 14. Die hou van heilige dae. Ehm um, en dan een van die kanontekste vir die Christen in Rome vers 17 van Romeine 14. Koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Romeine 15 gaan Paulus voort hiermee en sing hoe dit sal wees as die kerk 'n nuwe simfonie is waar almal saam uh, die Here dien. Nou sê in daai gemeente. Ehm um, slot van Romeine 8:8 Handelinge 28. Hy praat met die Jode. Maar hy blaas teen die wind. Twee gesprekke het hy met hulle. Hy het eers in Romeine 28, ag Handelinge 28 vers 16 tot 22 met hulle gepraat, dan het hulle 'n nuwe gesprek vers 23. En dan het hy die koninkryk vir hulle verduidelik, het Jesus vir hulle verduidelik, soos ek hoopelik nou vinnig, sjo, 3 minute ag, on, onbillik teenoor Paulus gehardloop het deur sy Romeine brief. En dan verduidelik hy vir hulle maar net weer dat wat hy maar altyd getref het dat die Jode nie wil glo nie. Jesaja het gesê, julle kyk en julle sien nie, julle hoor en julle verstaan nie, julle verstand is afgestomp. Daarom gaan die evangelie ook in Rome vers 28 weer na die nuwe Jode toe. Vir volle 2 jaar so sluit Handelinge af. Het Paulus hier gebly, almal ontvang en die slotwoorde as die vliegtyg oorgaan. Hy die koninkryk van God verkondig en mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. En so sluit Handelinge af met die verkondiging van die evangelie. Handelinge 1 vers 8. Evangelie sal tot op die uithoeke gaan. En nou hier op een van die uithoeke van Lukas se wêreld. Ja, hy het geweet Spanje en ander plekke is ook daar, maar die bewoonde wêreld, daar is die man van die Here wat nou besig is om die evangelie van Christus met vrymoedigheid, paresia die Griekse woord, met groot vrymoedigheid, met groot dapperheid, met groot eerlikheid en integriteit te verkondig. Vir baie ons is dit 'n stomp afsluiting. Hoekom hoor ons nie hoe Paulus dood is nie? Hoekom hoor ons nie wat verder in Rome gebeur het nie? Wel, Lukas is nie besig om 'n biografie oor Paulus nie. Hy is nie besig om te vertel hoe Paulus doodgaan nie. En hy het waarskynlik ook presies geweet hoe Paulus dood is. Hy was een van sy helpers. Maar die punt is, dis die werk van die Gees om die evangelie in Jerusalem te vat en om die evangelie na Judea en Samaria toe te vat, die res van Judea en Samaria. En om die evangelie in die Romeinse ryk in te vat. Gesluit af. In hierdie reis het ons het ons die Heilige Gees se werk gesien. Op Pinksterdag het die Gees gekom en mense het in die tale van al die mense gepraat. Dit wat by Babel gebeur het in Genesis 11, die tale verwarm dat almal hulle eie tale want hulle wou God probeer ontroon in Genesis 11 Handelinge 2 laat God al die nasies die evangelie hoor. Maar dit vat mense om dit uit te dra. Daarom het ons gesien hoe daar 'n kragtige kerk in Jerusalem kom. Hoe daar 'n kragtige kerk in Antiochie in Sirië, heidige Sirië kom waar Paulus ook gewerk het. Hoe van daar af die evangelie uitgevat is reg oor die Romeinse ryk met Paulus se reise. Die eerste sendingreis en ook sy sogenaamde tweede en derde reise wat die evangelie gevat het na Galasië toe waar die evangelie gevat het na Efese toe na Korinte toe na Athene toe terug Rome na eh, Jerusalem toe waar Paulus gevang is waar die evangelie gevat het Caesarea Maritima toe en nou uiteindelik in Rome een man God het nie so baie mense nodig om sy werk te doen soos ons dink nie hy het net die regte mense nodig mense wat Christus liewer het as hulle eie lewe mense wat die waarheid nooit kompromiteer nie, maar wat ook nie blind is om die tye te lees nie. Wat weet hoe dink Jode en in hulle taal met hulle praat. Wat weet hoe dink Grieke en in hulle taal met hulle praat. En wat weet Christus is my lewe. Vir my is die grootste vers ooit van Paulus Filippense 1:21. Vir my is om te lewe Christus en die sterwe wins. Mag hierdie kort reis waar ons net die vernis afgekrap het toch een paar nieuwe skatte uithaal. Mag dit jou inspireer om niet en vars Godse woord te lees. Mag die Heilige Gees, soos wat ons recht die handelingen sien, self die uitlegger van sy woord wees. Mag jy anhou om ouwe nieuwe skatte uit Godse woord te haal. Baie dankie dat ek saam met jou kon gereis het. Mag die Heere jou sien, totdat ons mekaar binnenkort iwers weer sien, of in die Koninkryk van God, waar ons rondom ons Heere Jezus sal sit. Kom ons sluit af. Dankie Here vir die kosbare woord en al die mooi woorde van Handelinge. Wees U self die die uitlegger van U woord. Skryf dit diep in ons harte. Dankie dat ek saam met soveel mense hierdie reis kon meemaak. Dankie dat ons by mekaar ou en nuwe skatte kan vind in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.